Eh, nu ska jag spela en gånglåt ifrån Stora Skedby som ligger dryga milen utanför Säter i södra Dalarna. Eh, den här gånglåten är efter en spelman som hette Ingels Jan och kallas för Ingel Jans gånglåt. Och den och Äppelbo gånglåt är liksom det som spelas på midsommar när spelmännen då förflyttar sig från en plats till en annan. Den går i D-dur och eh, spelas på väldigt många olika sätt. Eh, man kan, man kan spela sådana här språk. Alltså ner, upp, upp, ner. Eller lägga kringlor. Och en kringla är ju alltså Alltså ett steg upp och ett steg ner och tillbaks till samma som man börjar på meloditon. Ingen jazzton låt jag kommer att spela i tempo och det får bli de kringlor det blir och sen kommer jag att ta ner den jättesakta och spela bara meloditoner och sen upp i tempo igen. Thank you.